Bangsa sepo, bangsa sepo laki maupun bini. Dapat bala-bala tertangkap bangsa jemaah cakan cakan kenalan kenalan meret meret santri santri betul kulit stage orang sebab dia orang sebab betul yang aturan kenceran kapal kusan kapal betul kulit stage orang kelabat Sekarang saya kembali fokus dapatkan kepada setajaman setaja umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gira On. Siapa pun lah tinggal tunya. Kita khususkan dekat sabna dapur-dapur guluk-guluk semenep siapa latihkan tunya malam ahad tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah. Malam atas itu jenis sepura tu satu sana petara benda belakang aku pun salam dari seksan Allah tu dengan ahli serka setengki. Amat tergeng ini dan Allah yang syafat ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafat ibn para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para bangsa pun. Al-Mantar yang kata terjadi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mantar setuju nak foto lah dengan setiap keluarga ni. Lepalan Siki Odi. Tetapi kalau setiap nak foto-foto dengan setiap Sadra menyemak apa Tuan Kudus Teja Orang Sadra Masul ke Laban Kudus Teja Ya maaf Tuan Kudus Teja Muka-muka saya mendapatkan Keridaan serang pengampunan Ipun Allah Dapatkan Ampaan serang belas kasih Sayang Allah Mendapatkan pertolongan Perlindungan Bimbingan Ma'unah Inayah Kifayah Ri'ayah Wikayah Himayah Ipun Allah Amal materi yang barokah barokah pon pengajian barokah barokah barokah barokah pon puasa dan molor ya barokah barokah atau barokah tangan kan karena baru keluar jam jam tentang dia ya kata kejadian Allah kecukupan kompiran kompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan tu akhirat kemuka ya pelang kesesan kesesan kesesan kesempakan kesempak na serbekan keserbek na. selekan ke selekan dari pokokan majar otang ke leban kempang tak putuk kang kue otang dari bajaran potang bawa otang muka-muka paling cumpa rezeki na oleh rezeki sehalal sebarokah muka-muka pernah husnul khatimah pernah cang umur lah matahat kalau benda kena bina Allah. Lancang umur itu menjunjung tinggi agama Allah daripada sihat, daripada selamat, aman di jajapan, dari musibah, di pulau, di bencana, di malapetaka, selamat di petena-petena, selamat di kedolim dan sedolim, di tingkin orang yang tingkih, di telap orang yang setelap, di pala nyala selanyala, agar guna saya ganggu, selamat di kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, kemiskinan, Lama dari kelin hati kotor hati, petang hati kering hati, kering hati, lopan hati, matin hati. Mereka penekuan iman, penekuan Islam Bisa memperjuangkan akhirman Allah Dengan dalam pan-lampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. saya Saki perjuangan-perjuangannya pun para ulama. Para ulia, para syuhada, para salihin, para guru, para pengesepuh. Al-Matar pada tetap jalan tetap uh, eh, perantara. Ya, sebab aku kuatai Islam dan umat Islam, cajan Islam dan umat Islam, menang Islam dan umat Islam. Ya, pernah tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarok. Kehasil kelebihan sampang tercapai cita-cita. Nah. Sukses usaha. Nah. Ya pernah terkabul pernyonan pernyon.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 Alhamdulillah thumma alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas tajah kenikmatan kenikmatan langkung langkung nikmat agama khususnya nikmat iman dan Islam. Kalau nikmat iman dan Islam, orang bernikah bekal tentu orang ahli syurga. Walaupun andik susah. Tapi akhirnya apapun yang kes dari neraka. Pasti orang ahli syurga. Cuma lakar abitun dengan neraka. pandai ke bervariasi pada si abid pada si kecil pada si abid pada si dan boleh Tengah pun dapat ke syarga. Maka panikah pas keangkui seterusnya dengan kandisa. Tak ada mati boleh. Ini syarga kentang pun tempat terakhir. Umat Islam tempat terakhir orang-orang Islam. Kita yang dalam bulan Ramadan kat ni toh, eh, wajib kita puasa. Pas eparingin eh, keistimewaan keistimewaan. Pertama, bauna apana orang apuasa muku ajunan epon Allah lebih room eh, tempang ban bauna misik minyak kesturi minyak kesturi ke entampon la, aroma paling room namun apana apa ni ke bau ni colok apa ni orang yang siap puasa muka Allah lebih ra'om pula tempang ben minyak kesturi. seturi muka manusia engki becang tapi muka ajunan pun Allah ke lebih ra'om tempang ben misik sampai-sampai wala ma'amakruhaki. Orang yang pernikah asiwak, selastarena zuhur. Walana berarti menghilangkan bau na na'ab. Padahal muku ajunan ipun Allah. Apa nak orang yang siap puasa. Pernikah lebih rom itu pengban bau na minyak kesturi. Yang kedua, keistimewaan saya paling aki serang ajunan pun Allah Subhanahu wa taala dekat umat Muhammad ni dalam bulan suci Ramadan tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftiru esapora eh, tu satu sana Eh, minta ki sepora sarang malaikat-malaikat selama orang panik kata panah puasa maka minta kisah pun malaikat sampai apukah jadi mulai kela imsak kita panik ni kampung lah puasa sampai dekik ke apukah sampai dekik ke apukah Niki minta aki surat Rasulullah malaikat. Niki keistimewaan bulan Ramadan kita minta ki sepora asalkan kita apa ni hu as as apuasa. Kemudian yang ketiga istimewaan epon umat Muhammad dalam bulan Ramadan setan-setan Senetabene kat dito aropa ki musuh musuh bebuyutan. Musuh paling kuat setan penike pengkot selama bulan Ramadan. Maksudnya tan setan tan setan ni kah? Kun kadele to olian. Eja eh, bo pengkot tak bisa kuda dekat para manusia. walaupun mana siapa nikah pakun berdua isi ala qatu senang dalam bulan Ramadan tapi tidak sepesat di luar bulan Ramadan Walaupun salah satu dari musuh kepandikasannya masyaitan ni kepengkot epeng kita penikah andik muso iki panika setan juga nafsu kebiasaan-kebiasaan cuba maka walaupun setan panika epeng kot orang hik kenceng alaku kemaksiatan anak pemarkana sebab berdinafsu boleh lagi, Maka nafsu apa ni ke dalam bulan Ramadan ni ke dilumpuhkan kalau ben eh, apa puasa. Sebab tekak setan pada ke pengkot. Mana bi nafsu apa ni ke tidak dilumpuhkan. Kita apapun tetap terpengaruh kencang ala ko kemaksiatan. Tetih setan apa ni ke pengkot Kemudian nafsu panik ke kendali aki kalau ben lapar. Iki panik puasa. Kemudian keistimewaan pola saya paling aki dek umat Muhammad yang dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala panik semakin abri hiasan-hiasan kangkui suara kena orang siapa puasa. Abri eh, hiasan-hiasan ini suara kena ku laku. Ben umat Muhammad yang dalam bulan Ramadan kan tunjukkan esok orang tu sana yang akhir malam yang akhir malam pada sampun lah esok orang tu satu sana mulai dari awal bulan Ramadan maka di budi nak sampai dapat ada ke akhir malam ke disa mana pun tak ada pun Allah tu satu sana mungkin bersakar eh. berarti orang ni kan nakal tak minta sepura orang Allah Ta'ala tak tahu apa dia Allah <clears throat> Sebuah tu sana ni akhir malam. Maka ni sepuluh hari terakhir. Malam sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita apa nikah, disunahkan ke meningkatkan amal tu'an dan kajunan depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lalu, pendekat jaga-jaga Lailatul Qadar. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW madhabu. Ja'akum syahrun syahrul Ramadan. Datang dekat tibin kapi bulan Ramadan syahrun mubarakun. Ia dia bulan sebarakah. Qad iftaradallahu alaikum siyamah. Sebab Allah Ta'ala wajibaki tibin kapi kan aku ya puasa dalam bulan Ramadan. Wa tuftahu fihi abul jannah. Ben bang labang bang labang suar buka nanti dalam bulan Ramadan wa tu laku fihi abwabul yahim ini kunci itu top dan di dalam bulan Ramadan kita selama bulan Ramadan itu top labang-labang neraka jahim wa tugalu fihi maradatu syayatin dan dibelenggu eh, pengkot bagian lermelar lermelar dari setan setan selermelar lermelar Wafi Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan dia tiwi. Hariah berada istimewaan pola berada Lailatul qadar. Senilainya semalam lebih bagus. Kata pangban saibu bulan. Masya Allah. Kata pangban saibu bulan. Umat Muhammad kan tercukkan apa harangin keistimewaan ben Allah Ta'ala. Dari Ramadan ke Ramadan kan tepus netusah. Dari haji entar ke haji boleh ni kata tepusan tusah. Dari Jumat entar ke Jumat boleh tetap tepus netusah. Di selawat dari solat dak kasi solat solat saya saya tongen. Ni kata cukan tetih. Sapor dari bulan dari solat sopu ke solat duhur solat duhur kat itu saya tadi penepus eh, tu satu sana lah. mulai dari sopu deki asar solat asar nepusin tu sana lah. mulai dari asar sampai ke duhur, begitu seterusnya tapi ma majtuni batil kabair selama tu serajah panika ecewin. Eh, urusan tekelan-tekelan keutamaan keutamaan ini pun puasa. Puasa nikah. Tekel nama nikah. Nek alebian ben tekelan epon. Amal-amal selain. Setiap amal epon anak foto Adam ni kun e tekel sepuluh sampai ke petong atas tekelan. Tapi mana bi puasa. Ah, apa ni ka? Napanya mana? Tekelan tak pangki. Namun Allah seonik sebab puasa ni yang ke keagungan pon Allah Subhanahu wa taala polan orang panik ampun lah nengkel syahwat nengkel pengeterona terobuh ni ke terobuh ni ke ije gaje roti ni ke roti ni ke ben lain-lain semacam tapi ije gaje roda ke setong kanan macam-macam kain minuman kopi ni ke ningkel ki kopi ni ke ningkel ki syahwat Itinggal eh, lagi dan se ekateroen, ban enoman se ekateroen. Karena nyepredi dana Allah. Maka ban Allah Taala yang peringin belasan bian ban tekelan tekelan epon amal-amal ibadah yang lain. Wasau mujun ban puasa mereka tetap penolak oleh, tetap penolak Itu dah guna kanjeng Nabi. Orang yang puasa dia dua kapungaan. Yang itu nya Bunga pula nak. Apukah. Yang akhirat ku laku. Bunga. Orang terpanggil seorang ajunan pun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngakungin tempat seanya mahadiratul qudsi tapi ini berarti tempat yang Allah namun keagungan pun Allah hadiratul qudsi Hadiratul Qudsi panikah. Tempatah. Panikah dan nengi arash. Hadiratul Qudsi kentoh terdiri dari terak, dari nur, dari cahaya. Eh, dalam hadiratul Qudsi yang kita cukkan, terdapat malaikat-malaikat yang hitungannya tidak bisa dihitung. Manusia panikah tak bisa, tak menjangkau pun. malaikat-malaikat penikah. Saya berada di dalam hadiratul qudsih. Banyak sebanyak-banyak. Tak ada orang yang bisa mitong. Malaikat tak ada yang bisa mitong. Jin-jin tak ada yang bisa mitong. Malaikat-malaikat sebut. Panik apa kita dekat kajunan ibadah terus dekat kajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban ibadah yang tidak pernah melempem. Tidak pernah kendor. Terus semangat eh, dalam beribadah. Dan kajunan Puan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengah pon dapat ke tengah malam tak dari malam malam lah, bulan Ramadan maka malaikat malaikat tersebut nyon dek kajunan ni pun Allah kangkui. apa teh dek kajunan ipun lah. ibadah dek kajunan ipun Allah minta ini angkui toron dek ke bumi nak kena ni malam malam bulan Ramadan malaikat-malaikat sebening hadiratul qudsi setak kening bitong ada orang kuat mitong banyak. terus semangat aku efekte dek kajunan puan Allah Subhanahu wa taala nikah minta toron dek ke bumi wala nah terus asolat ah ah. apa dengan ben manusia terus turun ke bumi terus asolat ah apa dengan Kenapa tu Adam? Maka mana Allah Ta'ala yidinin, tak apa je. Toron, toron, tak apa. Ongki malam-malam lah. bulan Ramadan saya tak biasa toron-toron. Mereka setiap malam di bulan Ramadan. Maka mun orang panik yang dalam bulan Ramadan panik yang pun lepar ingin keuntungan. Berarti bekal untung seterusnya. Nabi yang pun lepar ingin kecelakaan. Aku bekal kecelakaan kan aku seterusnya. Dan Omar Madhabu Sayyidina Umar mata Abu. Maka sengkok kita kita ni. Kita kita apa nikah? Nikah lebih berhak. Kangku ramyaki bulan Ramadan pernikah. Nah, itu malam-malam bulan Ramadan ni lebih berhak kita kangkui. Isen kalaban kapal kusan. Bermualan kan kini kah? Nak sini nak omah ni kemah membedah. Puasan aja pun Salat tarawih ni Mama boleh salat tarawih Buka-buka sawas Pernah kata ya mas Kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wa fi na'mah Wa yukafi wa mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القيم بقول الله ما ضاق ولا فرجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وسيلته ان لا اله الا هو ولي القلب العظيم ومرج من نحن بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا هادرنا يا قبط وسنا اليك من حبيب يا جدنا قريب اللهم لنا ولكل حاجه فقدها بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدا الا ولنا من رحمه بلا ممسك لها وما يمسك بلا مرجع من بعده يسر وتوسر مدمم بالخير اللهم يسر لنا على تاسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير لنا سير لك سهل يسير اللهم يسر لنا لنسر عجل من أسر اللهم زدنا ولا تنقذنا وكرمنا ولا تهنا وعاضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وآثرنا والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita terpangki pada dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. InsyaAllah kalau benda ini pun Allah. Terucukkan insyaAllah dekik menjelang buka puasa. Bajukan khusus kakui Indo PBT yang tu sering gak disak kegiatan-kegiatan pemesan-pemesan kitab mulai dari pagi sampai ke malam berjadwal dengan Rishad. Muka-muka sahas bisa mengikuti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi